Hey what's up guys? Bayra Brothers-ийн дараагийн дугаар тавтай морилцгоо. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ яаж гидснийхаа булчин суу төрнийг болон газар дээр яаж хөгжүүлэхийг заах гэж байна. За энэ удаагийн дасгал маань нийтдээ 11 дасгал байгаа. 5 цуг төрникэн дээрхийг дасгал байгаа. Тэгээд 6 ширхэг газар дээр хийх бичсэн цэцлүүд байгаа. За ингээд эхнийхээ дасгалд орцгоё. Эхний дасгал маань болохоор high leg raises deep bar дээр хийх байгаа. За 10 удаа үлдмигөө сайн урагшин жийж өгөөл дээшээ хөлөө өргөх байгаа. За явцгаая. За дараагийн дасгалд орцгоё. Дараагийн дасгал маань болохоор 20 секунд эд сэд барих байгаа. За 20 секунд 1 2 3 20 секунд барьлаа. За мөн өөрөө 30 секунд амжцгаая. За дараагийн дасгал маань болохоор а өмнө бид нэр дээшээ хөлөө аль болох дээшээ өргөсөн бол дараагийн дасгал маань зөвөр энгийн хэмжээнд өөрөө ташааныхаа хэмжээд хөлөө өрөх байгаа. За нийтдээ 15 удаа явцгаая. За 15 байла. За 30 секунд амарцгаая. Аль болох хэзнээ дасгалыг хийж явахдаа та аль болох богинохон амарлах тусмаа таны бидний үхийг улам хурдан шалгаж өгөх болно. Тийм болохоор аль болох амарлтаа багасгаад тэгээд аль болох үр дүнтэй дасглаа хэрэгтэй шүү. За дараагийн дасгал маань болохоор одоо дөрөвт дасгал байгаа. Дөрөвт дасгал маань юу вэ гэхээр Өмнө бид нэр хөлөө өргөсөн бол одоо зөвхөн өвдгөө өргөх байгаа. За өвдгөө 20 удаа өргөцгөө. Хэрв танд гэрч чинь цуу төрник байхгүй бол та санал дээр хийж болно. Нөгөө гадаа цуу цуу төрникэн дээр бас хийж болно шүү. За дараагийн дасгал маань болохоор өвдөг өргөлт байгаа. 20 удаа. За цай. 16 17 18 19 20 За дахиад 30 секунд амарцгаая. Амарч явахдаа заавал ингээд цаг хараад 30 секунд амраад авах шаардлагагүй. Дотроо ер нь багцаагаар нэг 30 тоолоход болно. Нэг бол мэдээж гарчин руу уцчин байвал цагаа 30 секунд дээр тавираа тавиад амруул төхөнтэй байгаа. За дараагийн сүүлийн одоо суур тунигэн дээр хийх тасал маань юу вэ гэхээр одоо crunches байгаа. Deep bar crunches гэж. За deep bar crunches гэдэг маань болохоор бид нэр өмнө өвдгөө өргсөн, хөлөө өргсөн бол энэ удаад та зөвхөн ташаа гараад жоохон өргөө өргөнө гэсэн үг. Тэр нь болохоор зөвхөн гэдснийхээ булчин ажиллуулж байна гэсэн үг. За ингэж яагаад зөвхөн өлмигөө урагшаа тухайн удаа 3 4 5 6 7 За. За санийх маань бол дан суу төрнийхэн дээр хийх дасгалууд байсан. Одоо харин бөөнөрөө газар дээр хийх таслууд руу орцгоё. За юуны төрөнд 1 минут амарцгаая. За дараагийн дасгал маань болохоор 30 секунд энэ над байгаа. Нийт 6 дасгалаа бүгдээр нь 30 секунд тэгээд 30 секунд амрах байгаа. За цаг харж агаад Энэ нь аут гэдэг маань болохоор суналтын байдалтай. За явцгаая. 1 2 3 и 35 секунд. 30 секунд амраад. За дараагийн дасгал маань болохоор Russian twists. Russian twists 30 секунд. За. Хацгай. Нэг удаа хөлөө буулгаад хийж болно хэрэг хэцүү байвал нэг бол өргсөн ч болно. Сайн бие ингээд хоёр тэгш ингээд туршаад хэрэгтэй. Тэг тусмаа таны одоо хариун буюу хажуу талын өөхийг их шатаан сайн ашиглах байгаа. Яа яа яа. За 30 секунд байлаа. За 30 секунд амраад дараагийн тасал маань болохоор mountain climbers буюу уулан дээр гаралт. тав харж байгаа хайл хэзээний бүр хөлрөөд эхэлсэн байна. Бас амьсгаа амар давцж байна. Аль бол зүрхч нь илүү хүчтэй хөдлөх тусмаа таны өөрийг илүү хүч тааж өгнө гэсэн үг. Тийм болохоор айл болох бага амрах хэрэгтэй. За 30 секунд боллоо. Mountain climbers 30 секунд явцгаая. Айл болох өвдгөө сайн өдрөөгөө шахах хэрэгтэй. Харц урагшаагаар 15 секундтай байна. Амьсгаагаар хамгийн гол нь зөв менеж хийгээд хуваарьтаа төхөрхтэй байх шүү. За. 30 секунд байлаа. За дараагийн дөрөвт засвал маань болохоор bicycle буюу дугуй жилт. За Энэ 30 секундэд сайдар ашиглаад аль болох амраад хамаг булчингаа ингээд тасаа хамраад хөрхтөө гүнзгий амсгаа аваад За дараагийн дасгал дугуй жилт. За цай 30 секунд. 5 секунд. За. 30 секунд амраад. За дараагийн дасгал маань болохоор бид нэр өмнө энэ нь авт хийсэн бол одоо хөлөө салгаж энэ нь автыг баа. За. Хөлөө байдалд За дараагийн тасгал энэ нь авт. Цай урагшаага орлоо. Чүү салглаа. Хорин секунд төвн. Тахын секунд За 30 секунд боллоо. За амарч явах хугацаанд усуухаа мартваа. За хамгийн сүүлийн дасгал болохоор crucifix буюу одоо монголоор cross гэж нэрлэдэг. За бэлэн байдалд дэше харж хөвтөд 30 секунд crucifix. За хэвтэй байдлаас үсгээдө хүрнэ. хамгийн зөв формтойгоор цөөхөн ч хамаагүй тэр хэрэгтэй шүү. За сүүлийн ганц дулаа. За. За. За ингээд баяраа бадарсын гидсний өөх шатах суу төрнгийн дээр болон газар дээр хийх дасгал маань үүгээр өндөрлөж байна. Хэрвээ өнөөдрийн дасгал та бүхэн таалагдсан бол мэдээж subscribe тэгээд лайка дараарай. Тэгээд энэ удаагийн дасгал маань та бүхэн харж явах маш их хөдрүүлдэг. Дээрээс нь айл болох та баг амраад бас хажуугаар нь усан ухаа мартваа. Тэгээд хийж явах хувцастаа 30 секундэд амжуулах гад хамаагүй хурдан хийх албагүй хамгийн гол нь айл болох форма зөв бариад багч бай зөв формтой хийгээрэй. За дараагийн хадвараар уулзцай. Баяра brothers байла. Hmm. Who the hell is Bayra Brothers?